عدو واحد أعيد تلقيم جيت المعادية تتظاهر بعدم الاكتراث حسنا سألعب ظلال متحركة انتهيت عدد من الأعداء في غبي لدينا سقطت ال spike في إيه لدينا تبقى عدو واحد ال spike بحوزتي سقطت ال spike في A ال spike بحوزتي آخر لاعب باق ضيعت ال spike. انتهى الأمر وقت الاستراحة استمروا في ضربهم هنا كل ال spike لدينا سقطت ال spike في بي تبقى عدو واحد مثير للشفقة مجددا لا تتوقفوا فأنا أريدهم أشلاء tu tá fraco, fraco. Cuidado, tá rica. لدينا سقطت ال spike في بي ال spike هنا توقع عدو واحد آخر لاعب باق ¿Estás طيب، plantando? إنها سفنية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعي هلا هلا حسنا يا جاد وقت التحليق تم نشر الذاكر أعيد التلقيم لدينا سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد ستبدأ المطاردة هيا يا جد فمعا لا يمكننا التعرض لأي هزيمة لنقم بالعمل هنا Mujarad?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 هيا لنذهب. مستعد لبعض العروض الضوئية يا رجل؟ تم نشر الذاكرة ظلال متحركة سترايك في A تبقى عدو واحد آخر جولة قبل التبديل سنخسر كل شيء بعد هذا أنفقوا المال Сеттер. تبقى عدو واحد عن السبايك بحوزتي تبقت ثلاثون ثانية الجبهات حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر Cate, gorda. Úsalo de una, eh. أيريدون الموت؟ سيحصلون عليه. عدد من الأعداء في إيه؟ سقطت السبايك في إيه؟ أعيد التلقيم أعيد التلقيم آخر لاعب باق ارحل من هنا أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موته يا لحسن حظهم واحد قتلى اشتري اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ آخر لاعب باقي لن يموت حلفائي أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ زيد تبقى عدو واحد زرعت السبايك تبدد السم إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق ستبدأ المطاردة تبقى عدو واحد مؤمن أنت لا تلهث حتى هل أنت متأكد من كونك بشريا؟ تبقى عدو واحد خطة الفوز إن فزنا في هذه المعركة سنفوز في الحرب هيا بنا فقط السبايك في اي تبقى عدو واحد من التالي تبقت آه. ثلاثون ثانية آخر لاعب باق هنا هنا تبقت عشر ثوان زرعت لسبايك سرعة السبايك آخر لاعب باق أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب آخر لاعب باق Corre, corre, corre. Go, go, go. أكثر من المشاعين تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي يلا سبايك تشارلز